အားလုံးမင်္ဂလာပါစီဖမ်းမြန်မာ Facebook page ဖိုင်အားလုံးကျမ်းမာချမ်းသာရှင်လန်းပြီးလူရင်ဆန္ဒပြည့်စုံပါစေလို့ဆန္ဒပြုဆုမကောင်းတောင်းရင်းနဲ့နှုတ်ဆက်အပ်ပါတယ်ကျွန်တော်ယနေ့ share လုပ်ချင်တဲ့အချက်ကတော့နိုဝင်ဘာလ12ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့ World Pneumonia Day ကမ္ဘာအဆုတ်ရောင်ယောဂနေ့အထိမ်းအမှတ်အတွက်နမိုနီးယားနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိသင့်တဲ့အချက်တွေကိုပြောကြားချင်ပါတယ်တကယ်တော့ World Pneumonia Day ဆိုတာက2009ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ2ရက်နေ့မှာစပြီးတော့ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ကျင်းပတဲ့အကြောင်းရင်းကနမိုနီးယားလို့ခေါ်တဲ့အဆုံရောင်ယောဂါဟာလူတွေမှာအထူးသဖြင့်၅နှစ်အောက်ကလေးတွေမှာအဖြစ်များပြီးတော့အသေးပြောက်လည်းအများဆုံးဖြစ်တဲ့ယောဂါဖြစ်ပါတယ်။ယနေ့တက်တိုင်အောင်နမိုနီးယားဟာအဖြစ်များနေသေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘလောက်များလဲဆိုလို့ရှိရင်2019ခုနှစ်ကိန်းဂဏန်းတွေရပြောမယ်ဆိုရင်ကမ္ဘာပေါ်မှာနမိုနီးယားကြောင့်သေပြောက်မှုဟာ1.5တန်အထိရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ခုလို ကပ်ရောဂါဖြစ်တဲ့ COVID-19 ဖြစ်နေတဲ့အချိန်အတွင်းမှာတော့နမိုးနီးယားကြောင့်ထပ်ပြီးတော့သေပြောက်ပိုများကြအောင်ပါပါခံမှန်းချက်ကတော့တသန်းကျော်နှစ်သန်းလောက်ထိသေဆုံးမှုရှိနိုင်တယ်လို့မှန်းထားတဲ့အတွက်နမိုးနီးယားကြောင့်သေပြောက်ဟာကြောက်ခမန်းလိလိဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ဆိုတာအားလုံးသိပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့နမိုးနီးယားဆိုတာဟာကာကွယ်လို့ရတယ်ကုသလို့ရတယ်ဆိုတဲ့ယောဂဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီယောဂကိုကျွန်တော်တို့ကာကွယ်နိုင်အောင်ကုသနိုင်အောင်ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်ပညာပေးမျှဝေချင်ပါတယ် နမိုနီးယားဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုတာလေးသိစေချင်ပါတယ်ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်လည်းဖြစ်တတ်တယ်ဘက်တီးရီးယားပိုးကြောင့်လည်းဖြစ်တတ်တယ်ဘက်တီးရီးယားပိုးကတော့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေကြအတိုင်းပဲပေါ့ဘက်တီးရီးယားပိုးတွေကိုယ်ရဲဝင်နေဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကြတော့ဗိုင်းရပ်စ်ကသူကဒီနှစ်ဆိုထူးကြတာပေါ့ COVID-19 နော် SARS-CoV virus ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာပေါ့ SARS-CoV-2 လို့ခေါ်ပါတယ်သူကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောဂါနမိုနီးယား COVID-19 ယောဂါပေါ့လေသူကလည်း နမိုးနီးယားဖြစ်စေတဲ့ယောဂဖြစ်ပါတယ်။မနစ်တစ်နှစ်ကဆိုရင်တော့ H1N1 လို့ခေါ်တဲ့တုပ်ပွေးယောဂတွေကြောင့်နမိုးနီးယားဖြစ်တာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်သန်းခဲ့ရပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်ပဲနမိုးနီးယားဖြစ်ဖြစ်တယောက်နဲ့တယောက်ကူးစက်နိုင်တယ်။ဖြစ်တဲ့လက္ခဏာမှာလက္ခဏာတွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပါတူညီတတ်တယ်။ဖျားတတ်တယ်၊ချောင်းဆုတတ်တယ်၊ချောင်းဆုရင်တလေးရတတ်တယ်၊သွေးပါတတ်တယ်၊ရင်ပတ်အောက်တတ်တယ်၊မောတတ်တယ်။အဲဒီလိုလက္ခဏာတွေရှိတတ်တယ်။ ရှိပြီဆိုရင်အချိန်နဲ့အမျှမြန်မြန်ဆန်ဆန်ကုသဖို့လိုတယ်။နောက်ကျပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘက်တီးရီးယားကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်လူနာရဲ့အသက်အန္တရာယ်ရှိတတ်ပါတယ်။ဘက်တီးရီးယားပိုးအတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပိုးသက်ဆီတွေကို အချိန်မြန်မြန်နဲ့ဆေးပြပြဝဝပေးဖို့လိုပါတယ်။မှန်ကန်တဲ့ပိုးသက်ဆီကိုလည်းသုံးဖို့လိုပါတယ်။အဲ့လိုမဟုတ်ရင်တော့ဆေးရင်တဲ့ပိုးတွေဖြစ်သွားပြီး ကုတဲ့အခါမှာအခက်အခဲတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။တုပ်ကွေးယောဂကုဖြစ်နေတဲ့ COVID-19 ယောဂတွေမှာ ကုသဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့က virus ကိုနိုင်တဲ့ဆေးရလို့တတ်တမမအားကောင်းတဲ့ဆေးပေါ့နော်မရှိသေးဘူး။အဲဒီတော့တက်တာအောင်ဆိုပြီးတော့ကုပါတယ်။ဒါလည်းမြန်မြန်ဆန်ဆန်ကုသမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တက်တာရာရတတ်ပါတယ်။ဒီပြင်ကိုကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ကြည့်ရပါလိမ့်မယ်။ကာကွယ်တဲ့အခါမှာဒီယောဂမဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုယ်ခံကောင်းမှုလိုပါတယ် ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကအိတ်ချိန်မှန်မယ်စားချိန်မှန်မယ်နောက်ပြီးတဲ့အခါမှာအရက်တို့ဆစ်လိတ်တို့ကွန်းတို့ဒါတွေကိုရှောင်ရှားဖို့လိုပါတယ်ကျန်းမာရေးတည်ရှိဖို့လိုပါတယ်ဒီပြင်အခုနောက်ပိုင်း COVID-19 မှာအရန်ကိုခေစားတဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေဘာတွေလဲဆိုရင်လူစုလူဝေးကိုရှောင်ပါတယောက်နဲ့တယောက်ခက်ခွာခွာနေပါနှာခေါင်းစည်းကိုတုံးပါလက်ကိုမကြာခဏဆေးကြောပါဆိုတဲ့အချက်တွေဟာအရန်ကိုထိရောက်တဲ့ တဦးကနေတဦးကူးစက်မှုကိုကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့နေစနစ်တွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီညွှန်ကြားချက်တွေကိုအပြေးဝလိုက်တာပါ။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြောချင်တာတော့ကို့မှာဖျားနာရှိပြီးချောင်းဆုပ်ပြီးမောပြီးစသဖြင့်ဒီလိုလက္ခဏာနမိုးနီးယားလိုတန်တရားရှိတဲ့လက္ခဏာတွေပေါ်ပြီးဆိုရင် နီးစပ်ရာကျမကြီးဌာနကို အမြန်ဆုံးသွားပြီးပြသဖို့လိုပါတယ်။အချိန်မီကုသမယ်ဆိုရင် အန္တရာယ်ကင်းမှုရှိပါတယ်လို့ပြောကြားချင်ပါတယ်။အားလုံး COVID-19 ရောဂါရောကောနမိုးနီးယားရောဂါတွေကရောကင်းဝေးပြီးတော့စိတ်ချမ်းမှာကိုချမ်းသာစွာနဲ့နေထိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သရင်ညီကုန်းချော်အပ်ပါတယ်။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ CFAM, caring for well-being.